você que se sente pequeno, dirija os seus olhos a Deus, não deixe que as sombras o envolvam. Entregue seus planos a Deus. Deus vê. cante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Se a vida levou os castelos, quem somos você? com? entregue tudo a Deus. Deus sabe. Deus vê sua angústia e o acaso. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus.